Добрий день, з вами Ukrainian.com, я Толік. А я Антон, і сьогодні ми майже в Парижі. Так, ми сьогодні е, ночували у нашого спільного друга з України, студента, який навчається тут фізик. Фізик Миколь політехнік. Так, Миколь політехнік, він вже аспірант. А, і, але в Парижі недовго затримуватись у нас часу нема. Е, так, це така дуже дивна річ, коли подорожуєш автостопом і е, особливо намагаєшся доїхати до Лондона. Е, доводиться великий настав, яких хотілося б залишитися на довше проминати. О, Оповідь, власне, їде. Так, е, тобто кілька день е, в Парижі це було б класно, але не в нашому випадку. У нас як все як не у людей. Отже, сьогодні 10 серпня 2013-го у Ukrainian дуже важливий день. Ми будемо пробувати перетинати Ла-Манш, те, до чого ми довго готувалися. І йти на довбаний острів, як, як британці самі його називають. Е, так що на сході підійшов, будемо, так. будемо валити. Побачимо метрополітен Парижу і Так. побачимося вже ближче до англійського каналу. Майстер-клас Париж за 5 секунд. А, е, булочки, потяг, проспався, ура. Парижа будемо виїжджати е, в північному напрямку, майже з центру міста. Е, ви бачите станцію метро Порт де ля Шапель на лінії М12. Е, запам'ятається з паризького метро те, що я сюди зміг пройти по недійсному квитку, а Толік не зміг. І три рази бився в турнікет. І ще запах паризького метро, не будемо казати, що він нагадує. А так візуально цікава мозаїка, правда? Поїхали. Десь півгодинки тому ми тільки вийшли з метро. Так, е, тут ми простояли хвилин 15 і вже їдемо собі. Ось на тій білій машинці, бачите, там дядечко перепаковує свої рюкзаки і він нас відвезе майже до розвилки. Е, Ліль Калі. І ми з порту пливемо в Англію. Так що так з Парижу не, не складно. Так, то будемо їхати. Так. Tak. Щасливої nam дороги. Дякуємо друзям mam що записали це відео. Вони, до речі, з Польщі. З Польщі? А, ви- Tak. Pozdrowienia z Polski. no to Polaki to zawsze nam pomagają. Nie? <laughs> Jak... To zawsze. This thing I put over. The cask is alright? This some. ok, it is perfect. Parfait. <laughs> Oh, perfect. Well, so you can go up front, I'll go this side. You're alright. Well, we have a map, but alright. So up my job 2,000 euro per month. You have taxes, you have uh, state taxes, local taxes. After you take your uh, car, uh, your gas oil, yeah. it's uh, too much. Everywhere you have to pay, everywhere, everywhere. But away, I have to pay. For, for 200, no, for 200 kilometers, I have 20, 20 20 euro okay. pay payes cash motorway. On est accès. Ah. TGV, the TGV, you know? TGV? Uh, ah, okay, okay. Uh, we can see after TGV here. Yeah. From Paris-Lille, 200 km is 60 euro. Yeah, this is... Толік, бачиш машина Great Britain? Yeah. Ми висим на хвості вже кілометрів 10. Ти думаєш, вони нас візьмуть? Ну, хороший знак. Я думаю, нам треба сподіватися, знаєш, на кого така, коротше, ну, машина на кшталт цієї. І подружня пара така постарша. Брітіша. Ну, вони можуть бути насправді дуже жорстокими людьми. Ти й саме час і милими. Ні, я думаю, вони на. У мене знаєш, в мене претензії дуже двоякі сприймаються. це назва портового міста у Франції, е, яке є найважливішим вузлом е, водного сполучення між Францією і Англією, е, тобто перепливання через Ла-Манш. І тому я думаю, зараз всі водії, котрі проїжджають, а проїжджає їх дуже чимало, дуже часто. Думають, що ми з Толіком нелегальні мігранти, хочемо прибратися в Британію, щоб там собі жити. От, особливо Толік. Зачекай, що це я? А мені дуже цікаво піти переговорити великобійник, бо може можна піймати вантажівку, яка вже є в Англію. Ось ця що задом стоїть. Кермо справа. Да. А вона тут, по-моєму, давно стоїть вже. Думаю. А, ну, пуста, так. да? А? Пуста. Поки люди мирно насолоджуються пікніком на травичці за багетами, Толік та Антон шукають британські машини. Ну і не тільки британські, а ще й калейні. Калійні. Калійні машини. Це дуже дивна заправка у Франції. Тут набагато більше голландських номерів, ніж французьких, бельгійських теж забагато. І замало британських, але Але вони є. Вони є. І... Ми пробуємо з ними зараз говорити. Так, тільки тому, з ними ми, тільки з ними ми можемо приїхати. Так. Вони зазвичай з дітьми або просто забиті, Або просто британці. або просто британці. Якщо Але потік є і також є люди з місцями, так що спосіб автостопу змінюється. Ми з Толіком просто шукаємо е, машини з Великобританії і йдемо вписуватися. Where do you guys got? Uh, where did you get the van, the caravan? Oh, in uh, England. In uh, England. Uh, -huh. uh on eBay. <laughs> okay. Not bad. But it, it's very. Was it a good deal? Yeah, we've had it many years. Wow. Been all over France and Italy. Wow. Uh huh. But it was it was the first owner of it. Uh, they had it for 17 years in Germany. Uh huh. So it comes from Germany. Oh, okay. Comes from Germany, yeah. Right. This is the thing. Yeah, because we're a bit curious about that. <laughs> uh, it, it- like, yeah. We were. yeah. It's interesting driving in the UK. Uh, You can't see anything coming this way. <laughs> ага. <laughs> Висаджують. I think tonight is No. a popular night to travel back. Ну, не хочуть вести через канал. Ну, ми, може ми проходимо паспортний контроль, я ще не зрозумів, що за чим. Ми ну, потім там уже купа машин, які завантажуються, і там ми знаходимо будь-яку машину на. Якщо ми попадаємо на один корабель, то нас знов підбирають на кораблі і везуть майже до Лондона. Так, так що, ну, але кордони, всі ці документи, таке то пішки. Я бачу, ти зарядився енергією і готовий їхати до Англії. Місце до англійського порта Дувр всього 32 кілометри. Така дуже коротка відстань. Е, і ми з Толіком збираємося перетнути її автостопом. Тут є можливість переїхати е, як е, пасажир-пішохід. Але для спортивного інтересу, я думаю, це дуже висока нагорода для автостопника перетнути ламанш автостопом. Що ми поки що взагалі не розуміємо, як це працює, тому що потрібно вписатися в машину до того, як вона пройде паспортний контроль і перевірку квитків, але ще маємо час. Так що досліджуємо. Uh, how many days 19. I'll be 20. Oh. 19. Yeah. nine days? Three weeks. Yeah. Why don't pay my friend one coach? Huh? Not fun. Huh? Not fun. It's not funny. Nope. Not Uh, it's funny to stay in the, <laughs> in the rain. ah, <laughs> there hasn't been any rain. Yeah. That's. Uh, you're driving from Romania now? Yeah. For work? Yeah, for big business. Ah, naturally, there is no small business. Мені здається, що цьому принаймні якась логіка, що ми перетинаємо з румунами, Румунія і Україна межують. Але. Типу ми могли б звідти їхати. Ну, якщо вони дають купу румунських карток і український паспорт. Чи ми думали, що будемо перетинати Ла-Манш машиною з номерами GB, але перетинаємо з машиною з номерами BG. Диви, як я придумав. Ми їдемо з румунами. Наш паром о 20.35, це ще десь хвилин через 25. Ну. у, мене теж буде румунський райд. Насправді, спочатку була думка, що це якісь дуже дивні, такі не дуже приємні люди. Я їх зараз покажу. Угу. Так. Е, вони е, попросили з нас гроші по 10 євро з людини. В принципі, це набагато дешевше, ніж квиток. Ну, ні, коштує 45 євро. Ні, що завгодно. Так. А, е, ні, що завгодно в цій країні. <laughs> Навіть бутерброд. Ні, бутерброд. Ну, ну і натомість дали нам цей бутерброд. Так. А, але як тільки ми приїхали на місце і ми отримали певний вільний час. Виявилося, що це дуже приємні, хороші люди. І один з цих е, румунів вибачився переді мною, сказав, що типу, ну вибач мого друга, просто у нього такий принцип, що він з усього намагається зробити бізнес. Mm. Але натомість вони нас пригостили пивом, бутербродами. Ну і я нереально задоволений. Ну, і на паспортному контролі без ніяких проблем. Так, тобто було з ними приємно поговорити, і ну, в мене починає з'являтися якась певна довіра до них. Ну, і ми точно їдемо через канал. Угу. Clear space, clear space. Ну, Thank you very much. às vezes umas Muito. Às vezes levam três Значить, е, ми на паромі з Франції до Лондона, до е, Об'єднаного Королівства і насправді я відчуваю якесь таке почуття нової країни котре я ніколи не був. Що я ще ніколи не був на острові, на жодному острові насправді. Крім Туханового, але я не вважаю Туханове островом. Таким же і островом. То скоро ми будемо в Британії, і це насправді дуже кльово. Це буде моя 22 країна, мені 22 роки. То для мене це щось таке та значення. Thank you. все, їдемо з лівого боку. Блін, слухай, точно. <laughs> Я щось... ну... А, да, точно, Капець, все, я, я, я в шоці. Я вірю, що це так, але не, ну, зараз відсягнув цей факт, що ми тепер їдемо вже в Британію. Ось, бачите, з цієї сторони машина на зустріч. Вже дуже незвично для європейців. А у нас фільм з румунськими субтитрами. Хоча життя без субтитрів. Якщо ми румунську не розуміємо. Я б не розумію, як ви дійсно виживемо в Британії. Тому що е, до всього, що говорять ці люди, потрібні субтитри. Походу одні ми так, наче по Лондону тусом? Ну, я підозрюю дуже багато людей по Лондону тусить. Особливо з того, що я бачу. в ніч суботи на неділю. Так. А, а ми такі от втомлені, але задоволені тим, що все-таки приїхали в Лондон. Тобі це не нагадує, те, як ми приїхали в Берлін колись? Так, дуже нагадує насправді, але ну, атмосфера дуже зовсім інша. Так.